GeoGebra with Spreadsheet ਦੇ basic tutorial ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ GeoGebra ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ spoken tutorial website ਤੇ introduction to GeoGebra tutorial ਵੇਖੋ ਇਸ tutorial ਵਿੱਚ GNU Linux operating system Ubuntu version 10.04 LTS ਅਤੇ GeoGebra version 3.2.40.0 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ tutorial ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ GeoGebra ਵਿੱਚ spreadsheet ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੇਸਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਕਰਿੰਗ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿਊ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 50 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ 2 ਕਲਾਸ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਲਿਪਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿਊ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਵਿਊ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿਊ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾ column A from class boundary column B to ਅਤੇ ਕਾਲਮ C ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫ্রম ਐਂਡ ਟੂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ 0 फिर 5 कॉमा 5 अते 10 हुन जे मैं इत्थे दो सेल्स चुनदी हाँ फिर इस ब्लू स्क्वायर नीचे वाल ड्रैग कर दी हां ध्यान देना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है उसी तरह मैं टू वैल्यू ले भी कर सकती हाँ आओ असी क्लास बाउंड्री अते फ्रीक्वेंसी लिस्ट तैयार करिए एक करण ले इथे कॉलम बी सेलेक्ट करो राइट क्लिक करके क्रिएट लिस्ट चुनो L1 ते ध्यान दियो जिस दा अर्थ है L_1 बन गया है असी हुन सज्जा क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज चुन के इस नु मॉडिफाई करांगे अते सुनिश्चित करांगे कि पहली वैल्यू जीरो ही दिस रही है ਅਤੇ ক্লোਜ਼ ਦਬਾਓ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਸੱਜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ L_2 ਹੈ ਹੁਣ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਬਾਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ option list of class boundaries ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਰਾਅ ਡਾਟਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ L_1 GeoGebra is case sensitive ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ L_2 ਲਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੜਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮੂਵ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਸੱਜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5 ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬਾਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ক্লোਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਯੂ A 250 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ A ਹਰ ਬਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ A ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲਾਂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਓਜੈਬਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ A1 ਨਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ 1,2 ਦੇ ਨਾਲ cell address column A line 1 ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 22 ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ A2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹਾਂ ਬਲੂ ਸਕੁਏਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਰੈਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲਜੇਬਰਾ ਵਿਊ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਮ B1 ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1,4 ਰੱਖਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਲੇਬਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ B1 ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ टू ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ B2 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਓਜੇਬਰਾ ਕਮਾਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ A1 ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ B1 ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ A1 ਅਤੇ B1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਡਰੈਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਜਬਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ C ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿਖਾਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ 35 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿਊ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਸਟਸ ਬਣਾਓ ਇਨਪੁਟ ਬਾਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿਊ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਡ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਖਿੱਚੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਕਾਲਮ A ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ A ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲਮ A ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਾਲਮ B ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ talk to a teacher project ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਈਸੀਟੀ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ